Как звать полное имя? Мельников Константин Сергеевич. Год рождения? 04.06.2002. Откуда сам родом? Российская Федерация, Калининградская область, город Черняховск. Э, семья? Мать, отец, брат. Брату сколько? 25. 25, будет. то есть разница у вас 5 лет, да? Да. А когда зашел в Украину? 20 марта. Э, через какую область? Харьковскую. Харьковскую. А где стоял? Недалеко от Волхова Яра, в поселках Михайловка, Ивановка. Какие задания ставили? Ну, стоять в обороне и все. А звание какое? Рядовой. И чем занимался в армии? Водителем был. Угу. А сколько платили? 25-26 тысяч. А, а когда взяли в плен? 10 сентября. А где? Поселок Волхов Яр. А какие обстоятельства? Я ехал, я водитель, ехал, получается, на Урале. Вот, и то ли танк выстрелил, то ли БТР, ну, и вышвырнул он меня с кабины. Какие ранения? Ну, ключи, ключица получается сломана. Я э, не вижу ничего. И лицо. Какие цели у тебя стояли? Не понял вопроса. Ц цели как какие э, команда моя ставила? Цель, да, просто стоять в обороне и все. То есть не наступать, ничего, просто как находиться в одном месте и все. Изюм Купенск был или нет? Нет. А какие населенные пункты, вот, э, где дислоцировался почти полгода? Мухофер, э, Ивановка, Михайловка. Угу. А цели Российской Федерации тебе понятно? Нет. А вот почему выбрал армию, да? Ты контрактник? Да. Я не хотел срочку, получается, служить. Думал, ну сейчас я полгода прослужил срочной службы. Думаю, ну подпишу сейчас время пролетит так вот, ну, как, как, как контрактник. Думал, ну, хоть, хоть, хоть как-то дом видеть там, ну, хотя бы по вечерам там ночевать, вот. Ну, думаю, два года сейчас туда-сюда и все, на гражданку иду, буду на гражданке работать. А получилось вон как. А родители что говорили, когда пошел в армию? Да, они были, в принципе, не против. Ну, как, как вот я хотел, рассчитывал. Еще ж тогда ничего такого не было, когда подписывал. А для тебя то, что здесь происходит, это война или спецоперация? Ну, война, конечно. Это Россия напала на Украину, да? Да. И для тебя цели тоже непонятно. Ну, вот Путин говорил о денацификации, демилитаризации. Ты это понимаешь, что это? Честно говоря, не особо. Стрелял? Не, водитель был. Ну, все-таки оружие какое-то водитель тоже имеет? АК-74У. <laughs> Ну да. Косая вообще. Пробовал, если, ну, честно, пробовал стрелять по ящикам, да. А что, что значит косая? Ну, то есть, вот смотришь на мушку, а пуля уходит вообще в другую сторону. А, то есть вооружение дерьмо дали, да? Да. А вообще, а как снабжение там с техникой и так далее у, у русских? Ну, была техника, честно говоря, плохая. То есть дали дерьмо, да? Да. Вот когда мы говорим э, то, что делали россияне, да, ты слышал о том, что убивали гражданских, насиловали, мародерствовали? Ну да, слышал. Что думаешь об этом? Ну, те, кто так делал, считаю, люди эти должны понести наказание. Кто именно мародерничал, насиловал женщин, детей убивал и прочее, прочее. Э, я думаю, ты слышал, что был обмен, да, недавно? Да, да, да, слышал. Э, слышал, что 200 украинских военных. Да, поменяли на одного. Знаешь, кто это? Ну, слышал, там какой-то то ли политик, то ли кто он. Виктор Медведчук. Ну, честно говоря, не знаю, кто это, но... А знаешь, кем он приходит приходится Путину? Кем? Это его кум. А, ну еще бы. Что думаешь об этом? Что думаю, да. А что тут можно подумать? Проще своего человека вытащить, чем простых людей. Но кум Путина сейчас на свободе. Да, и 200 украинских военных вернулось. Угу. Среди них много азовцев. Украинская армия чтит своих воинов? Это вопрос. А. Ну, я думаю, что да. А русских? Россия чтит? Ну, получается, что нет. Если 200 человек поменять на одного. Это справедливо или нет, твое мнение? Нет. Ты думаешь, что тебя обменят? Ну, хотелось бы. Но ну, сомневаюсь я так понял. Ну, да. Хотел бы что-то сказать э, матери, отцу? Конечно. Хотел сказать Мам, пап, я живой. Надеюсь, что скоро увидимся. Когда поправишься, планируешь возвратиться в армию, если меня? Нет. Почему? После того, что я испытал, что увидел, никогда. А вот те, с кем то стоял, служил полгода, стреляли по гражданским? Русским? Да, у нас а по гражданским русским? Нет, украинским. Вы же в Украине были. А, нет. Мы... Ну, не было такого, то, что там пересекались с кем-то, с военными, с гражданскими. Гражданские, наоборот, как бы помогали даже. Как закончить войну, по твоему мнению? Что-что? Как закончить войну? прекратить вот это все, ну, боевые действия. Ну, а кто должен прекратить? Ну, как бы и украинская сторона, и российская сторона должны как-то к общему прийти, прекратить это. Потому что, ну, идет уничтожение одной нации, другой нации. Люди гибнут. Но ну, а ты же понимаешь, что украинские э, ВСУ да? Угу. Вооруженные силы, они защищают страну. Да. Ну, ну, вот ты говоришь, должны прекратить и те, и те. Может, все-таки русские должны уйти с украинской земли? Ну, вообще, да. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты оккупант? Да. И русский здесь оккупант. Да, да, понимаю. А что вообще говорили, что вот когда вы заходили, что Украина быстро падет? Да, правильно я понимаю? Да нет, ничего такого не говорили. Говорили то, что ну, как бы российские войска уже много где, ну и все. Ты политикой интересуешься? Нет. Не интересовался никогда? Mm ты же часть политики стал. Ну да. Это ты понимаешь теперь? Да. А вот как жизнь вообще в Калининградской области, уровень жизни и так далее, вот у, у тебя в семье? семья? Да, обычная семья. Папа кто? Водитель тоже. А мама? Воспитатель в детском саду. А зарплаты какие? Ну, мамы тысяч двадцать пять. Ну, и у отца где-то так же. Это мало, много для России? Ну, для России, для центральной России это, конечно, мало. Ну, а для Калининграда, ну, цены сильно высокие, как бы. Ну, Небольшие зарплаты это. Скажу честно. Ты один в семье? Нет. Старший брат есть. Старший брат чем занимается? Работает в строительном магазине. А, а ты после, ну, так как бы петля, немного контракта, чтобы на срочке не кем хотел бы быть? Да думал открыть Е-категорию и международными перевозками заниматься. Ну, то есть водителем, да? Да. Ну, это как бы хорошая работа считается в России. Ну, как бы мне это по душе. Ну, либо думал куда-то на сервис, может быть, пойти. Я по образованию автомеханик. Угу. А, а почему ты думаешь, вот твое мнение личное, да, как человека, вот э, почему русские сюда заходят, да, вот почему они не могут сказать нет командованию? Боятся, может, чего-то. Именно касаемо военных? Да, да, да. Боятся, может, чего-то, не знаю. Кому-то, может, кого-то деньгами заманивают, кого-то, ну, не знаю. Ты слышал о мобилизации? Да, слышал. Частичная мобилизация, что-то такое. Это, ну, частичная, это, ну, то, что пишут и передают также, это около 300 тысяч человек, но вилка есть до миллиона. Хочешь им что-то сказать? Хочу, чтобы люди одумались и не шли воевать, не шли на смерть, но ну, не надо. Лучше жить мирной жизнью. Не надо вот этих войн. Украинцы нормальный народ? Ну, да. хорошо, чтобы э, к тебе относиться здесь? Нормально. Нацисты есть? Ну, я не встречал пока.